Também dá uma evoluída aqui na minha continha, pá. E eu tô pensando em jogar aqui, né, galera? Porque o último videozinho foi bem aceitado por vocês, vocês deixaram o like e compartilharam. Eu vi muita gente querendo que eu jogue aqui, então vamos fazer o seguinte, vamos jogar, né, mano? Então deixa o like aí, beleza? Vou começar a evoluir a continha aqui e tudo mais. Mano, eu tô pensando em querer fazer mais vídeo aí, postar, tipo assim, dois vídeos por dia. O que, que, vocês acham, galera? Vocês vão apoiar, mano? Comenta aí pra mim saber, beleza? E tranquilo, vamos upar isso aqui. Cara, ó, tô querer planejando aqui de fazer um vídeo de Diretank e um vídeo que é diferente, de jogo diferente. Você comenta o jogo aí que você quer. Se o jogo for bom, daí eu vou gravar aí pra vocês. Beleza? Vamos dar uma upada aqui bem de boa. E, mano, eu vou colocar essa voz aqui porque é bem melhor, né, galera? Tipo assim, dá pra acelerar o videozinho e não tem aquele belo todo, né? E deixa eu falar um negócio aqui pra vocês. Eu não vou fazer mais esses vídeos super editados, tá dando maior trabalho pra mim editar os vídeos. Daí, tipo assim, eu tô vendo que o feedback nosso caiu pra caralho. O feedback, eu falo, é visualizações, likes. A gente tá com muito pouco likes, muito poucas visualizações, com um canal de 3 mil. Então, se você quiser apoiar, deixa o like, mano, porque não custa nada, não vai cair seu dedo, não vai cair nada. É só deixar o like aí e divulgar pra um amigo seu que curte o detém. Eu garanto que ele vai gostar do canal e vai se inscrever, beleza? Então dá essa moral aí pra mim. E tranquilo, vou arrumar esses espíritos de luta meu aqui. Mano, eu tô pensando em jogar aqui porque, tipo assim, tá levezinho o DD Tank, eu também tô curtindo jogar aqui. Já também tem alguns inscritos jogando aqui. Se você quiser que eu foque aqui nesse DD Tank, eu vou pedir uma meta aqui de likes. Vamos tentar bater uma meta de 100 likes aqui, mano. É bem pouco pra um canal de 100 mil, a gente tem... <laughs> pra um canal de 3 mil, quem dera se eu tivesse 100 mil. Mas pra um canal de 3 mil é bem pouco, 100 likes, então se você quiser me ajudar, é só deixar o like, mano. Que vai já tá motivando aí a fazer mais videozinho pra vocês da hora, beleza? Então tranquilo. Ó, já que tá acabando os espíritos de luta aqui... Né, beleza, deu pra colocar full 3 nos espíritos de luta. Deixa eu ver se foi isso mesmo. Acho que foi isso mesmo. é tranquilo. mas já deu pra pegar, quer ver, 9k de FC. Upando os espíritos de luta. E beleza, aqui pra colocar avanço é difícil, galera. Avanço, gold, essas coisas. Fui tentar e é bem difícil mesmo, mano. Mas tranquilo. As cartas, ó, vou mostrar pra vocês. Só essa daqui. Essa daqui tá 7, vou dar uma parada nela. Na verdade tá querendo com uns nível 15, não sei porque que ver. Tá só esse nível, aquele nível baixo. Que é o 7, né? Mas enfim, a gente já tá nível 15. Vou colocar tudo nível 17, né? Beleza? Deixa tudo 17, que daí fica de boa, parça. Aí, beleza? Ó, as cartas são essas aqui, beleza, galera? Tudo atualizadinho, tudo certinho. Tô quase pegando 200k aqui, level 32. Tranquilo, deixa eu aplicar aqui na sociedade aqui, pra ver se tem... Ah, mas eu tô clicando na sociedade, mas não vai? E no salão? Nem no salão tá aí né? What? Estranho. Bem estranho mesmo. Será que eu vou ter de relogar pra eu vou ter de revogar, porque o Duretan aqui tá tirando com a minha cara. Deixa eu ver se tem evento aqui. Mas de revogar. Vamos pegar um fogo intenso e tudo mais. Por enquanto tô suave, tô uma arminha boa aqui. Depois eu vejo mais pra frente. Vamos ver se tem evento aqui. Tem evento pra youtuber. 3, milhões de pontos, 30 milhões, alguma coisa assim. Beleza, a montaria como que tá. Vou ter de revogar aqui, né, galera? E já volto. Galera, entrei aqui no canal só pra mostrar pra vocês, mano. A gente aí, ó. Tá com 3.006 é, inscritos. 3.306 inscritos. Falando meio errado, mas beleza. Ó pra vocês verem, galera. Antigamente, mano, eu postava um vídeo. Só vocês descer aqui, ó. Ó lá, 4 dá 800, viu? Ainda vou fazer meu servo, galera. Porque, quer ver, eu tô, quer ver, comecei a trabalhar faz pouco tempo agora. Daí eu tô pegando dinheiro e vou arrumar tudo certinho. Deve ser um servo top. Mas enfim, mano, olha aí pra vocês verem. 600, 900, 800 views, galera. Aí, ó, tem vídeo aí que tem um mês, tem 3.100 views, mano. Postei vídeo Free Fire, não foi tão bem, daí eu deixei quieto, não fiquei gravando muito Free Fire. Mas aí, vamos bater uma meta legal aqui de likes, galera. Não é pedindo que... Eu tô pedindo, mano. Não é exigindo vocês. Peço na moral, mano. Porque o canal aí, pra você ver, ó, tem muito vídeo mesmo, galera. Eu faço live, vídeo e, mano... não quero chegar ao ponto de excluir o canal, não, mano. Por falta de, querer, tipo assim... De pessoas assistindo o canal, tá ligado? Então, beleza. Vamos ver se deu certo aqui pra gente fazer uns PVP. Porque, mano, eu tô precisando fazer uns PVP aqui, velho. Na moral. Aí, é, beleza? Tem quase ninguém no servidor, velho. Não sei porquê, mas tá bem. O link tá aí na descrição se você quiser vir jogar. vou ir um, só um PVP aqui pra ver o dia que vai ser, né, mano? Depois eu vou colocar mais 12 alguma coisa minha aqui. Dá uma ajeitadinha aqui, né? Deixa eu ver se já dá pra colocar mais 12 aqui. Daí a gente já faz uma evolução aqui. Hum, vamos tentar na roupa mesmo. Galera, eu tô pensando em voltar a gravar Minecraft, o que, que vocês acham? Comenta aí, mano, quem tá assistindo até esse momento. Porque a galera só assiste o vídeo até os 2 minutos. Algumas pessoas assistem até o final, mas tem outras que assistem até. A maioria assiste até dois minutos e pouco, né, mano? Então se você curte o canal, cara, assiste os vídeos até o final, mano. Porque vocês acham que dá. É facinho fazer quer ver, capa, facinho fazer vídeo. O vídeo é fácil de fazer, né? Mas foda é a edição e a capa, né, galera? Não sei se vai dar pra colocar mais 12, mas já tá mais 7. Vou tentar aqui, né, galera? Deixa eu ver se dá pra comprar 999, acho que não dá. Hum, deixa eu ver 800. Hum, agora deu. Acho que vai dar pra colocar pelo menos uns mais 10, mais 11, eu acho. Beleza. Acho que vai só até mais 10 mesmo, né, mano. Deixar aqui mais 10 tá bom já. Vou colocar aqui na, no chapéu. Nossa senhora, nem vai... É difícil aqui hein, pra upar. Olha lá pra você ver, ainda nem foi. Mas sociedade, que é o que, né? Beleza? Tranquilo. Aqui tem alguma coisa a mais? Não. Tem então, que é isso aqui mesmo. essa roupinha aqui eu achei estilosa. é 2k de ataque, 2k de defesa. Tá indo devagarzinho, né, galera? Comecei a upar hoje, né, mano? Entrei na continha agora, pá. Aí tá tudo zero praticamente. Não tem quase nada upado. Vamos ver se eu acho alguém aqui no PVP. Ou será que tem que colocar entre os servidores? Entre os servidores não tem como, então vamos assim. Mano, comenta alguma coisa que vocês querem que eu faça aqui no canal, diferenciado, falar assim, ó, ó, me dá ideias, tá ligado? Pra mim poder fazer vídeo aqui pra vocês, porque tá foda, galera, eu tô, eu não tô ficando meio sem ideia pra fazer vídeo, sabe? Então me dá ideia aí, mano, pra mim fazer os vídeos aqui da hora pra vocês, tudo mais. É chato ficar, tipo assim, sem criatividade. Deixa eu ver aqui a continha desse cara. Hum, nossa, essa aqui vai dar um pouquinho de trabalho. O cara já acertou o finatório mesmo. Vontade de voar, né, mano? O cara perguntou, tu faz vídeo? Sim, eu falei pra ele, ainda tô hack. Mas que desgraçado, o cara que ele é bom, eh, joga bem, acertou, já tá acertando assim, então toma aí, ó. <laughs> Nossa, a continha tá forte, bro. Mas também eu comecei, quer ver, foi agora upar a conta, então tá bem fraca. E tá gold, galera, não? Tá bom a continha dele aqui, ó. Tá upando bem. Aqui até que é fácil de upar se você focar. E, ó. Mas olha lá os cupons, dá 30 mil cupom, mano. É bom pra você upar aqui. O link tá na descrição, se você quiser vir jogar. Faz parte de morrer, galera. Não, tipo assim, não acho ruim de morrer, não, mano. Porque o foda é você querer morrer sem lutar, tá ligado? Tipo isso. Se tá na guerra, então luta. Se morrer, faz parte. Hum. Cara, por favor, abraço. Salve aí pro Megatron. Ela tá muito nas baladas. Mas beleza. Eu não sei querer se dá pra upar mais alguma coisa aqui. Acho que não, não vai dar pra upar não. Entendi que vai fazer alguma coisa aqui. Mas pra frente eu vou fazer uma evolução aqui pra vocês, galera. Porque esse videozinho aqui é só pra conversar mais com vocês né Se pegar aí de novo, vai, eu vou acabar morrendo. Mas minha continha tá muito fraca comparado com a dos caras, mano. Aí, quer ver? Os caras começam antes que eu. É, certeza que esse cara tá, quer ver, fudido. Não, não tá não. Tá, tá mais ou menos. Mas a arma tá gold, né, mano? A arma ajuda muito aqui. Ainda mais essa arminha aí do capiroto, que é 290 é, de dano. Vamos ver se eu consigo acertar ele daqui. Acho que aqui vai. Vamos tentar. Tá? Hum. pelo menos eu tô tentando, né, galera, jogar. Tentando. Acho que aqui é vai. Eu acho, né? Hum. Beleza, eu não mandei dano pra ele não ter delay, né? Eu tô de mais 12, o cara de gold. Vou acabar tomando um pau aqui ainda. Mas eu tenho pedra pra gold, mas eu não posso tentar gold, porque a última vez que eu tentei gold eu tinha 50 pedras, falhou tudo, mano. Na moral. Sinto muito, meu parceiro, mas tá, tá a minha, eu tenho que fazer isso. Aí você vê. Ainda quer ver? Mas é a vida, né, parceiro? Você voa ou você morre. Essa é a sua, a sua decisão. Porque não sei se vai matar assim não, hein? Hum, acho que mata não, vai morrer, hein, bobão. Ainda não tatuou. Ó. Talvez que ele dê delay pra você. Nossa, o cara ainda tá reclamando ainda. O cara tá forte ainda tá reclamando. Acho que você vai morrer, meu parceiro. tem que ladrão. Não, ladrão não, você que não tá sabendo jogar. De mais, tá de gold ainda, tá reclamando? Se matar, o que, que é isso? Essa continha aqui tem de ter um up bem bom pra sair desse, dessa pobreza, porque tá foda. Ah, <laughs> tomara que não dá delay. Opa! Toma, burrão. Vai, vai, não. Que, que mentira, mentira o quê? É, <laughs> Nossa, não, eu que fui mais burro ainda. Nossa senhora. Ó, vou ver, vou ver. Ih, vai morrer. Eu quero ver o que é você vai fazer. Ó, o bicho foi bichão todo sentido na frase e foi bichão e burrão. Mesmo sentido. Então, ó, pegou uma, do jeito. Então, beleza. Vou fazer igual você. Ah, chance aí teve, galera. Eu mosquei, errei. Ele tinha que ter matado, né? Mas não aproveitou a chance. Então aproveitei e matei. Vamos ver quantos que a gente ganha. Tipo, pouco nem mata uma pessoa. 60k. Mas sim. Meu detém tá meio travado, mano. Não sei o que tá acontecendo com esse detém, que tá bem travado mesmo. E olha que minha internet quer ver 300 megas, esse gramas ainda tá travando. Não sei, a galera trouxe o último vídeo lá, a galera falou assim que o BD tem que é mó travado, lagado, não sei o quê. Até por enquanto eu não sei se é caso minha internet, que ela é boa, né? Eu não sei se. É por isso que pra mim não tá travando tanto. não pegar e comprar. Não, 999 não dá, dá pra comprar 99 aqui. beleza. Acho que mais umas 99. Eu não sei se. É, eu consegui colocar mais 10. Pelo menos aqui. Mano, eu tô upando devagarzinho, mas é porque eu entrei aqui agora no Tank, daí eu entrei e falei, ah, vou fazer um videozinho, daí decidi gravar. Mas beleza, né? Vocês vão ver aí que eu vou tentar mais gold e vai dar erro. Eu espero que dá sorte aqui pra pelo menos tentar colocar, dourar esse trem, né? Mas aí, pra vocês verem, galera. Torce por mim, mano. Vamos ver se vai dar certo. Que é meio difícil a gente ver, faz escrever essas coisas assim pra dourar, mas... Avança não tem muita coisa pra avanço, velho. Isso que é o complicado. Mas beleza, é porque eu avisei pros caras que eu tô gravando aqui no Detente deles. Ó, deu sucesso. Deve ser porque tá gravando. Que bom, é. Ó, e aumentou, quer ver? Aumentou 4... É, não 400k, né, mano? Aumentou 40k deve ser. 49k. Agora sim, ó, vai dar pra gente brincar um pouquinho. Agora vai dar pra gente brincar, meu amigo. Tava de gold lá, todo, bo todo bonzão. Agora a gente pode dar uma brincadinha, mas ele ainda tá mais forte que eu. Eu não sei porquê, deixa eu ver aqui. Ah, ah não. Acho que é essa arma aqui, mano, esse pá. Esse pá pode ser. Mas eu vou colocar meu outro pet, vou ficar com esse pet velho aqui não. Eu tenho um pet aqui do, da cobra, tá ligado? E aí, tipo assim, vou colocar ele, é melhor. E, galera, esse vídeo aqui não vai ter aquelas edições, mano top pra caralho. Que eu vi aí que eu tô fazendo, eu posso editar é, quanto mais bonito for, mano. Mas não adianta, galera. Ah, não dá muita gente assistindo vídeo de Tank. Hum, mil, só no seco. Ih, tá fudido, parceiro. Vou ativar aí seu escudo, fazer o que, você quiser da sua vida. Ah, não, já errou. Você errou com o cara errado aqui. Todo sentido na frase também, mas... Enfim. Ah, não, cara, esse cara chora. Olha lá, que roubo foi isso aí, ó. Roubo foi isso, ó. Tá Manda um petzinho. Nossa senhora, vai bater batendo mil? Que miséria. Ó, ativa aqui. E faz isso aqui, né? Já que a gente errou aquela hora. Aí, beleza? Hum, tá bom, né? Vamos ver o que vai virar aqui, né, galera? Beleza? Ó, o cara já... Ele tá bravo. Será que seu povo pega tudo, mano? Manda o povo aí pra gente ver. Daí tá de brincadeira, né, também, né? Cidade aí de novo. Tem uns DV que ia roubar nos DV, tá? É doido, mano. O cara puxa uns 300 DV e ainda tem DV de novo. Tá ligado? Tipo isso. Hum, errei feio aqui. Que vai dar DV pra mim? Opa, deu. Mano, na moral, né? Que... Ah, bosta. Na força do vento. Tá ao contrário. Agora que eu fui ver, que bosta, velho. De boa. É bem capaz... Ah, não sei. Não vou ficar querendo precipitando minha morte sem saber, não. Porque tem uma caidinha aqui, eu posso querer cair aqui quando ele manda isso aí. Mas esse bicho é burro. Pra que você precisa chegar tão perto assim, bobão? Ah, tá. Você tentou acertar os três tiros certinho. Beleza. Uhum. <laughs> Beleza? Será que eu puxo DV aqui? Ah, puxei DV. É aí sim, botei pé. Ah, ele vai mandar tatu, que eu tô ligado. <laughs> Se eu fosse ele na mesma situação, mandava também. Então vou dar um P aqui. Acho que ele vai mandar tatu. Se pá. Que é a última vez eu mandei tatu nele. É, posso morrer talvez. É, morri. Não tatu. Esperto. <laughs> Beleza. <laughs> Boa. Pelo menos conseguiu matar, né, mano? É, faz parte, morrer, matar, mas eu também mosquei. O avião também não ia sair de lá, né? Vocês viram que caiu um, um pedacinho lá? Quem viu aí no vídeo, viu. Mas beleza, né, galera? Eu vou ficar com esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem curtiu, mano, deixa o like. Se você assistiu até esse momento, comenta um pra me saber, beleza? Mas comenta mesmo. Então me segue nas redes sociais, link do Detecta tá na descrição. No próximo vídeo eu já vou fazer uma evolução pra vocês, se eu ver que esse vídeo aqui bateu 100 likes. Então tamo junto, um abraço do Senhor Tietê e falou.